lagi kan gusto nagagustogan yung payo Santanin Ping. Kumain ng ulo. May, may lusong dito. Lusokon pa? au, Oh. Madugmok ko no. kanan drum ko kahit limpyo tayo huwag may tubig may tubig guys